Orduan ikusi nahi duzun aldaketa izan zaitez. Noiz baita aurkitu alduzu zure bizitza bir planteatzera bultatzen zaituen kanalik? Planetaren egoera aldatzeko, gure bizimudu aldatzetik hasi behar dugu. Horretarako, bi playlist sortu ditugu. Lehenengo playlista klima aldaketaren ingurukoa izango da. Eta bigarrena, ekoizpen eta kontsumo arduratsuaren ingurukoa. Mundu aldatu nahi baduzu, bizitazazu gure kanala.